Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hakika leo ni siku muhimu sana hususan kwetu sisi wakazi wa kanda ya Ziwa, kwani tukio hili linaamsha matumaini mapya makubwa ya kuboresha sana huduma za usafiri kwa njia ya maji na mahusiano yake na connectivity yake, muunganisho wake na huduma zingine za usafiri. Kama mnavyofahamu, usafiri wa njia ya maji ni tegemeo kubwa sana kwa wakazi wa mikoa yetu iliyopakana na kanda hii ya ziwa. Aidha, mradi huu wa ujenzi wa meli ya MV Mwanza hapa kazi tu ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi pamoja na ahadi ya muda mrefu ya serikali baada ya kuzama kwa meli ya MV Bukoba mwaka 1996. Ndugu zangu, sisi wakazi wa mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa Victoria kwa ujumla wake tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa uamuzi wake wa kuendelea kuwekeza fedha nyingi sana katika mradi huu pamoja na miradi mingine ya maendeleo ya kimkakati iliyopo katika mkoa wa Mwanza. Kutekelezwa kwa mradi wa ujenzi wa meli hii ambayo imekuwa ni ndoto ya muda mrefu kwa wakazi wa kanda ya Ziwa kunatarajia kuchagiza maendeleo ya wananchi na uchumi wa taifa kwa ujumla. Hii inatokana na ukweli kwamba usafiri wa meli ni usafiri wa gharama nafuu zaidi na unawezeshwa kusafirishwa kwa shehena kubwa zaidi kwa wakati mmoja.